Nadie conoce del surfista, pero él conoce a todos los demás. Ellos permanecen silenciosos a él, pero él solo anhela hablar una vez. El océano entiende de su idioma, conversando a través de agonía y reflexión. Ellos hablan a través del viento suave soplando atrás de su cabello.